فيديو جديد على قناة هذه للفن والإبداع نتمنى تكونوا بخير رمضان مبارك سعيد واش لكم مبروك أخوتي المهم في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريكم واحد رسمة جديدة أه، وقبل ما كامل إلا كنتي أول مرة كتشوف la chaîne ديالي ما تنساش أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد ديالي وكذلك ما تنساش تدعم المحتوى بلايك نخليكم مع الفيديو من هادشي وفين قبل من هادشي كامل فاصل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله